Oke, tutorial granat ya. Aku tuh? Tuh, guys, granat aja guys, ya, ini tetapi ya. ya, musuh juga pakai bom palestina gua. Sabar. Tolong aku. Sabar.